Hola, soy Susan Gerbeck, la jefe de Girl Skepticism en Wikipedia, E-S-O-W. Esta es una parte muy importante de la comunicación científica. Es necesario comunicarse con las personas en el idioma en el que se sienten comidos uh, Tenemos ah, pocas personas trabajando en español. ¿Necesitas más? E Esta es una parte muy importante. Este Estas, um, nosotros demos toda la formación necesaria para aprender en el excelente editor de Wikipedia. Es muy, muy, ah, muy excelente editor. Te ponemos en el grupo secreto en, Facebook. Como Egipto hemos escrito más de 1,600 páginas. Este, estas páginas se han leído más de 83 millones de veces 45% están en otros idiomas, otra de inglés. Es muy importante, ¿verdad? Nosotros hemos escrito 80, no, 88 páginas en español. 88. 88 ah, páginas en español. Estas 88 páginas se han visitado más de 6 millones, 6 millones de veces. Todos son importantes, pero aquí hay algunos. Nuestra página más visita es Chupacabras. <laughs> Un momento. Un momento. Ah. Chupacabras más de un millón de visitas. Y otra página, Factures Abisochicos, eh, tiene 891 mil vistas. Es, mucho, ¿sí? acupuntura es <laughs> 189 um, mil vistas. <laughs> Ah, otra página de um, Girl of Skepticism en Wikipedia, Goop, Goop, Goop, y Goop Lab para Gwyneth Paltrow. So, tiene 37 mil visitas juntos. Ostri, ostripatita, patita Tiene 100, wait, uh, un 72 mil vistas. orgón tiene, um, orgón, ah, tiene 116 mil reflex, reflexologic, I <sighs> Tiene 122 mil um, páginas, views, um, uh, visitas. Y telecanisas, 120 mil telecanisas. Uh. Y otra página es Enema de Café. <laughs> Enamata Café uh, ah, 30, tiene 31 mil ah, visitas. ¡Ah! En todo, estas 88 páginas. 88, <laughs> mil páginas. Uy, uy, Se han visitado más de 6 millones de veces. Y imagina lo quiero para aprender algo, Pierre. Tienes que confiar en que el, alguien más te lo dio. Dios mío, te, te preguntas, eh, preguntas que estoy diciendo. A, menos te hablas español, ¿sí? Tiene la, eh, que preguntarle a, alguien más. No es divertido. Muchos más te Leo solamente, ¿verdad? Sí. Pero disculpas, mi español es muy mal porque la carne en mi cabeza es mal. <laughs> Ah, palabras palabra ah, es ¿sí? <laughs> carne en mi cabeza. Pero ciencia y pseudociencia y bibliográficas para personas ciencia son muy importantes. Ah, por favor, contactemos en Facebook o email. Gracias por su atención. Juntos, si se puede.